Fundação SCP é uma organização secreta em que seu único trabalho é conter itens anômalos que quebram as leis naturais, sendo sim ou não perigosos. Os itens são contidos e divididos em classes Safe, Euclid e Keter. Safe são SCPs que são fáceis de serem contidos, o que não significa que eles não sejam perigosos. SCPs da classe Euclid são SCPs que não foram completamente entendidos, então precisam de vigilância constante. Éter é para SCPs que são muito difíceis de serem contidos, ou quase impossíveis, o que não significa que eles sejam perigosos.